命パルスを送るひたすら くために旅立ってシェルチャー感じたか直樹ああようやくデリトロス様から出撃命令が出たなこの日を待ちかねたぞ やっと決着をつけられる待ってろ結城健人お前とグラディオンを倒してやるぜ俺とこのドラグオンでな黒い衝撃ドラグオン西暦2100年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 強大な力を持つデリトロスとの戦いの中ケントとグラディオンは窮地に立たされるその時復活したウェブナイトたちが駆けつけてきたそしてグラディオンは仲間と合体することにより新たな力を得る心強い仲間たちの帰還に喜ぶケントとグラディオンだがマジカルゲートの解放をかけた戦いはますます激しくなるのであった られるから図工は嫌いだ僕は意外と好きです <laughs> これで双子だもんなだからって全部似ている必要はないでもこれかなりひどいよなまさに究極のブサイク一緒に何度も見られないから綺麗に残そうひどいひどいって言うけどなあれよりはマシだぞあれは直樹くんが作った 忘れるなまだお前との100番勝負は始まったばかりだからな必ず助けてやるからな直樹そしたらまた100番勝負の続きをやろうぜ え <laughs> っ 番勝負はこれからが本番だそれはこっちのセリフだ逃げんなよ直樹なぬ逃げたりなんかするもんか俺はそんなに弱虫じゃない39勝40敗ケントの1勝リードこのままじゃ終わらないぜ 到着したぞ直樹勝負をつける時が来たぜケントやれ やれダイバーランドを飲み込んでしまえケンタまさかこれはああデリトロスの仕業だ早くグラディオのところへ行かないとでもこんな状況でどうやってプラグインとするんです私に考 ジオええケンタあ黒いシミがやっぱり光に弱いんだわさっきカメラのストロボで一瞬動きが止まったからもしかしてと思ったのよし僕たちも

が直樹が敵のウェブダイバー 待ちかたぞグラディオンドラグオンドラグオンそそんなあのドラゴンが相手ぴょこかグラディオンお前を消滅させる日をどれだけ待ったことか腕が鳴るぞ俺とドラグオンが力を合わせればお前たちなんか目じゃない今日でケントとの腐れ縁もおしまいだ しっかりしろケントドラクオンには半端な気持ちでは勝てないぞそんなにすごいやつなのかああ今まで戦ったウェブナイトとは格段に違う総合的な力は私やガリューンと互角かそれ以上グラディオンやガリューンと互角勝負はウェブダイバーの力の差で決まるだろう頼むぞケントああだが直樹という少年あのドラゴンが選んだウェブダイバーだおそらく手強いぞ それは俺が一番分かってるどこだ直樹ここだ <laughs> 直樹 さあケント本当の勝負を始めようぜ遊びじゃなく生きるか死ぬかのな ステーションモード大地での戦いはグラディオンに分があるが この宇宙では俺の方がはるかに強いのだ確かにグラディオの得意な戦闘エリアは大地ドラゴンは宇宙ピョコ卑怯だぞ直樹卑怯 <laughs> 何を言ってるケント勝つために自分が有利な状況を利用するのは当然だそんなのお前らしくない100番勝負の時は 先生堂々と戦っていたはずだ知らないな <laughs> 嘘だ嘘だ嘘だ目を覚まさせてやるウェブチェンジグラディオファイター 俺たちもウェブチェンジだウェブチェンジドラグオンファイターレード武器選択グランブレード グラディオお前の攻撃は十分研究させてもらった何今度は俺の番だブラックホールキャノン グラディオン手も足も出ない爆風だけでこのパワー直撃を受けたらひとたまりもない避けただけでも褒めてやるぜケントだがこれまでだ たこともないデータが。僕のコントローラーと同じ。ケント、お前との勝負は俺の勝ちで終わりだ死ねバイバイケントそうはさせん何 下流バカな裏切り者が何をガリュンガリュンクラディオンお前は俺が倒すここれはいけない このままじゃデータが消えちゃうガリューンが俺たちを助けてくれたガリューンドラグオン言っただろう宇宙では無敵だとあんな攻撃痛くも痒くもないわ攻撃を仕掛けておきながら逆にダメージを負うとは愚かなり我流 さすらいのウェブナイトも落ちたものだ友勇敢な戦士を侮辱する奴は許さん剣が乱れているぞその程度かよガリューンがちゃちゃ入れた時に尻尾巻いて逃げた方が良かったんじゃないのか <laughs> 違う違うな俺の知っていた直樹は逃げるなんて絶対言わないな何言ってたよな逃げるやつは弱虫だって今のお前は俺に逃げろっていうお前は弱虫だ弱虫弱虫だと俺は弱虫じゃない 何体が勝手に長く強い石が俺の体を動かしているのかやめろな感情に振り回されるな攻撃がめちゃくちゃだウェブナイトとウェブダイバーの意志が噛み合ってないんだどこにいるケントここだ ザーやったー <laughs> ぬかったわ勝負はお預けだグラディオだが次に会う時がお前の最後だ き消えたやったケント君が敵のウェブナイトを倒したんだわ修復プログラム起動っと時間はかかりそうだけど これでなんとかなりそうだんダイバーランドからの通信ケントだ葵あれケントは実は直樹が直樹が敵のウェブダイバーに直樹がそれじゃあうん 思ったよりも傷が深い回復には時間がかかるなすまないドラグオン俺のせいで次からは感情のまま戦うなよ分かったでもお前の傷が治るまではケントとグラディオンを倒すのはお預けだな甘いぞ直樹え今回は不覚を取ったが結城ケントとグラディオンの実力は見切った グラディオンを倒すにはこいつらで十分だ行け我がしもべどもよ結城健とグラディオンお前たちの命もこれまでだ 人が起こした竜巻は街中をめちゃくちゃにしてしまうさらに俺は竜巻の中に閉じ込められてしまったこのままじゃプラグイットできないこの竜巻早く止めなくちゃ次回電脳冒険記ウェブダイバー黒い竜巻狙われたケントにプラグ